我们今天用三 D 打印机盖一座房子，是一座小小的迷你房子。先打底。 3D 打印笔做了后呢，那有一些是两种颜色的混合类物种呢，你可以把它做成圆形，把它放到小盒子里。又一大群水母从佩尔他们头顶上游了过去，就像一团巨大的。看，可以作为这个小桌子的屋子。粗糙的房子已经搭建成功。里面的东西。 装很多好玩的小玩具。 大家观看，欢迎点赞、订阅，下次再见，拜拜！还有，再点亮小小铃铛，记得叮叮。